Хай, Макс Вехов желает тебе успехов. CyberMax Digital представляет CD больно парт проект Single Antipod. Вот такое издание. Вот я. Получилось так, что я обложку сделал быстрее, чем он свожу. Еще не сводил. Сейчас вот буду сводить. Вот так. Ну, такой простой вариант. Вот. Одна, одна тема тут. Вот это э, каталожный номер CMD061. Вот, Born Apart, вот, CyberMac Digital и Antipod, вот диск. То есть я еще не, его не сводил, то есть уже как бы сделал все для него подготовил. Сейчас будем сводить. Вот. Так, вот я уже почистил от шумов, сейчас удаление щелчковый треска. Это вокал. Сейчас в программе Sound Flash почищу. <coughs> вот, сейчас это мы дело сделаем. <coughs> Вот, готово. Сначала проверим. Нормально. <laughs> Так, безымянный, безымянный. Так, где у меня там папочка? Для монтажа клипа, свести. Что сводить много, что надо. Ну, пока это вот, вот. Сейчас мы тогда его по-другому обзовем. Вот, один назовем его. Вот, опа, туда его, сейчас. Раз. Годится. можно другой попробовать обработать. <clears throat> не, не, может и не надо, сейчас попробуем. Вот эффекты. Вот, мульти. Сейчас вот хорус ревербер... реверберацию поставлю. Попробую вторую часть. Вот, ну, вот так. Возможно и пригодится. Вот это сводить, если ты знаешь что ты хочешь? Очень легко, в принципе. О, так что-то не очень получилось. Хорошо, ну ладно. Тихо. М, нормально, покатят. Это будет у нас 2. На всякий случай. Не факт, что я его буду использовать, но посмотрим. Так, вот. И теперь тема, понятное дело, вот они эти. Удаляем нафиг ненужные вот эти бока. Вот, и сейчас... Че? по адресу. Ну ладно. Нафиг, тут фигня. Так, ну я свожу в Audacity, в Audacity прога. Тут можно и шумы чистить, и что угодно делать. Так, вот у меня файл 1411 килобит в секунду. А эти по вот безымянные тоже 1411 килобит в секунду. А вот вокалы я вот сейчас 2116 килобит в секунду. Вот они. Так что сейчас я буду это все дело. Так, вот сейчас сначала сам микс. Саму тему сейчас сюда бухаем. Да, этот микс был записан давненько уже. Вот, сейчас вокальчик сюда один, второй не знаю, буду использовать, не буду. Э, посмотрим, как он там получился. О, ну, вокальчик придется, наверное, усиливать. Сейчас мы дорожки синхронизируем, наверное, да? этот вокальчик <coughs> сюда засунуть, как он будет, вообще <coughs> ложиться <coughs> Он вообще тихий. Ну, попробуем сейчас его. намного прикольнее звучит. Ну, нормально.